Meu marido. Eu vou morrer! Eu me escondo no guarda-roupa? Não, vai ser o primeiro lugar que ele vai te procurar. Então vou pular. Não, seu idiota! São nove andares. Eu tenho uma ideia. Mas o que significa isso, Marinês? É um robô. Eu comprei para suprir a sua falta. Você sempre viaja e me deixa sozinha, carente. Mas como você é egoísta, né? Você só pensa em você? E eu? Você acha que eu também não sou carente? Você não pensa em mim? Claro que eu penso, amor. Esse robô é bissexual. Eu comprei pensando em nós dois. Hum. Sendo assim, eu vou fazer um test drive no produto. Eu vou tomar um banhozinho para ficar cheirosinho para você. Tá bom, querida. Mãe Inês! Esse robô tá uma bosta, vou jogar isso fora. Não presta! E qual é o defeito dele, amor? Ora, amor, o buraco dele não cede. Se não fosse ele um robô, eu te diria que ele tá apertando o furo dele propositalmente só para não permitir a minha entrada. Então vamos devolvê-lo à loja. Eu não devolvo nada pra loja. E o que você vai fazer? Ora, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar ele lá embaixo. Mas são nove andares, amor. E daí? E daí? Tente novamente. Tente novamente. Meu marido. Eu vou morrer. Vai fora. Mas são, são nove andares, amor. Vai, são um Ok, valeu. Ok. Eu tenho uma ideia. Cortou? É, demorou. tava de óculos. Eu comprei. Você comprou para nós dois? Então... <laughs> tá, desligou e ligou de novo. Áudio aqui. Então vou pular. Não, imbecil! Tá é na verdade. Então vou pular. Não, imbecil! É São nove andares. Eu vou morrer! Eu vou me esconder no banheiro, no, no, no guarda-roupa. Esse robô, amor, é bissexual. Eu comprei pensando em nós todos. Bom, sendo assim, então eu vou fazer um test drive. E eu vou tomar um banhozinho pra ficar cheirosinha pra você. comer um cearense agora.